السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وشكرا لفتح هذا الفيديو واللي فيه مراجعة أحدث هواتف شاومي وعلى فكرة هذا الهاتف أو هذه السلسلة تحديدا اللي هي Redmi Note آه الإصدار هذا العاشر طبعا التاسع والثامن كثير من الأشخاص كانوا ينتظرونه خصوصا محبي سلسلة ال Note. الآن بنتكلم عن إصدار الريدمي نوت 10 وبنتكلم عن كافة مواصفاته وإيش المميز في هذا الهاتف عن الإصدارات السابقة وفي نقطة مهمة جدا حاب أركز عليها الهواتف الاقتصادية دائما يكون سعرها من 800 ريال وأقل هذا الهاتف يعتبر من مواصفات متوسطة إلى عالية وما يتعدى 800 ريال بل أقل من 800 ريال خلونا نفتح الصندوق ونستكشف اللي بداخله الهاتف واليو اس بي تايب سي كفر حماية الشاحن 33 واط الهاتف يجي بلونين اللون الأبيض واللون الأخضر شوفوا كيف الأخضر جميل جداً نشوف شكل العدسات بالخلف طبعا العدسة الرئيسية أو الكاميرا الخلفية 48 ميجا بكسل رباعية فرق النسخة هذه عن النسخ السابقة واللي شد انتباهي أنهم استخدموا شاشة AMOLED. والشاشة هذه نقية وصافية جدا وغريب أنهم هم استخدموها على هاتف يعتبر يعني سعره مناسب جدا آه، الهاتف يجي نسختين في نسخة ال RAM 4 جيجا بايت مع مساحة تخزين 64 جيجا بايت وفي نسخة أخرى ال RAM 4 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت نرجع لموضوع الشاشة هذه الشاشة زي ما تشوفون الهاتف يدعم شبكات ال 5 جيجا هرتز زي ما تشوفون الهاتف يجي بمعالج Snapdragon اصدار 678 ومن تجربتي آه، لعدة هواتف أخرى على نفس المعالج هذا كان رائع جدا في أداء الألعاب وأيضا في مشاهدة الفيديو آه، بعض الاستخدامات مثل معالجة أو تحرير الصور آه، أو مقاطع الفيديو فالمعالج جدا رائع خصوصا لهواتف المتوسطة فما فوق والآن بدأ يطلب مني بعض الإعدادات عندنا بصمة الأصبع وفي أيضا بصمة الوجه وفي رمز سري خلاص تعرف على بصمتك خلفية جميلة بصراحة نرجع نشوف شكل الهاتف من الخلف والشاشة لمسة وتفتح معنا وهذه تطبيقات وهنا متجر تطبيقات جوجل بكامل آه، تطبيقاته وخياراته رسميا الهاتف يجي مشطوف من الأسفل يعني تقدر توقفه على أي طاولة قدامك وزي ما تشوفون هذه قاعدة الهاتف واجهة المستخدم هي واجهة خاصة بشاومي MIUI الإصدار الثاني عشر زي ما تشوفون جالس يوريني مساحة التخزين أنا مستهلك 20 جيجا فقط من مساحة ال 128 جيجا نظام الاندرويد هو الاصدار الاخير اندرويد 11 خلوني اجرب التصوير خلوني اجرب اصور بالعدسة الرئيسية ال 48 ميجا بكسل كيف بيكون شكلها ال 48 ميجا بكسل يكون البكسل فيها عالي جدا لدرجة انها تصور كل التفاصيل اللي موجودة شوفوا لو نسوي zoom على المكان اللي بخلفي بجرب كاميرا السيلفي ال 13 ميجا بكسل وهذا تصوير كاميرا السيلفي اما البطارية فهي 5000 ملي امبير ال 5000 ملي امبير ممكن تكفينا عمل يومين خصوصا انه هاتف نحيف وبنفس الوقت خفيف الوزن حجم الشاشة الرئيسية 6.43 بوصة وهذا حجم مناسب جدا انك انت ممكن تتفرج عليه وممكن نشغل مقاطع بأجرب أفتح أحد المقاطع على اليوتيوب وأخليه على الشاشة الكاملة ونشوف شكله كيف بيكون هذا بصوت ال speakers يمين ويسار وهذا طيب، يعطي تجربة جدا رائعة في استماع مثلا خصوصا ال gamers اللي يحبون يدخلون مثلا ببجي آه، الالعاب Call of Duty او غيرها سيارات او اي العاب اللي يحبون الالعاب الاكشن اللي فيها الصوت مهم جدا من اليمين ويسار والتوزيع هذا مناسب جدا اننا نسمع ونشوف هذا هو من اليمين واليسار الكرتون حقها واحدة من الشغلات اللي تعجبني في الهواتف انه الهاتف ممكن نستخدمه حتى remote control للتلفزيون للمكيف اي شيء عندك في البيت يحتاج remote control عن طريق الانفراريد اللي هي هذه المنفذ هذه يسمونها IR او انفراريد ممكن نحمل تطبيق اللي هو ال remote control او smart remote ونبرمجه على التلفزيون ونبرمجه على الريسيفر على المكيف وبعدها احنا نخلي الريموتات هذه على الدرج ونستخدم الجوال كريموت للتلفزيون والغيره وهذا ممكن آه، يعني يخلينا نعتمد على الهاتف بشكل كلي خصوصا اذا صار يدعم هذه الخاصيه الجميل انه شركه شاومي ما تخلت عن منفذ 3.5 mm وهو منفذ السماعات وهذا كثير من الأشخاص يفضلونه خصوصا اللي يركبونه على سماعات أو في استوديو أو في التسجيل مهم جدا حتى في آه، سماعات الهيدسيت طبعا الهاتف متوفر في الأسواق السعودية آه، سواء جرير نون إكسترا آه، كافة محال الاتصال شاومي ما قصرت تعاونت مع الجميع ووفرت هذا الهاتف الجميل فيه جدا انه سعره ما يتعدى عن 750 ريال وفي منه نسختين نسخة بتقريبا 650 ريال ونسخة ب 750 آه، تفرق فيهم فقط مساحة التخزين 64 جيجا بايت وفي نسخة 128 جيجا بايت لا تنسون انكم تشرفوني دوما في قناتي تفعلون جرس التنبيهات وتضغطون على share في قناتي وايضا تابعوني على حسابي على تويتر هذه اطيب تحية كنت معكم انا طارق الجاسر وفي امان الله